because creator inside announces a new update. Do you know? This week at YouTube, um, he announces this week we cover the ability for creator to change their channel name and profile picture without updating their Google account. आप अपने गूगल अकाउंट को अपडेट किए बिना अपने चैनल का नाम और प्रोफाइल के पिक्चर्स को बदल सकते हैं जो पहले आप नहीं कर सकते थे to get more this type of update please subscribe my channel अगर इस तरह के और अपडेट आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो Ratan Agrawal I T informer है और डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है प्लीज़ उस पर जाकर उसको फॉलो करिए और ज्वाइन करिए thank you viewer this is all today you like it then please share and subscribe thank you